哦。对。每一盒都还不错啊，因为我本来就是樱花控。几个数量？好好好，选一个。 我看到个脸颊哎，等一下，热水澡脸颊，啊，好可爱，看两分钟，是腮红嘛？再来一个。 来一个，嗯，没有做，蛮可爱的啦。哦，现在布置东西可以超出那个范围了。看好远。 哦，还可以放到前面来，那我这个赏樱花放前面，我这在中间，好远啊！那可以放很多东西。 样不错哎，咱们放来，看一下。OK，这什么？哦，对，我刚好加入那个新的俱乐部，登录此处，此处。 看，哎呦，我可以从这边穿过来，好可爱，真好玩。哎呦，他会在那边弹呢， <laughs> 好可爱，哦，还会闭眼睛，好冷静一点。哎呦，他在弹古筝呢，大加个嘴。 好，来接个头。嗯，可是怎么拍照不行？好，这样好了。 同一张照片，好可爱！这样像不像一个门？太可爱了吧！真好玩！哇，真心的，真是有大突破。 还没搞定吗？好，先把它取消订阅。嘿，取消。OK。好，结束了吧。